Altra opció d'importació és mitjançant els canals RSS. Hem de cercar la revista que ens interessi i un cop a la revista hem de cercar el símbol de l'RSS, cliquem a sobre i copiem la URL. Després anem a fotero i a la carpeta fosca, al desplegable, seleccionem Canal nou de URL i peguem la URL que havíem copiat. Li podem canviar el títol i veieu que s'ha creat un nou apartat que es diu Canals i a sota està el canal d'aquesta revista. I aquí teniu la llista dels articles que ara mateix podeu importar, podeu fer cerques. I aquí podeu importar un article o diversos articles a La recepta els afegeix a la carpeta general, a la meva biblioteca, però jo puc escollir altres carpetes. Jo tinc aquí una carpeta que es diu Social Media, que està buida, i escolliré aquesta carpeta, clico a sobre i comença a importar. Veieu que no només importa a la referència, sinó també els PDFs i els snap sot de la pàgina. I aquí tinc els dos registres que havia importat. Val? Aquí està la referència i aquí teniu un enllaç al PDF i un enllaç a la pàgina del document. Jo clico aquí, aniré a la revista Comunicar, a la pàgina en concret d'aquest article. Thank you.